Vader. طبعا بس حابة أقول لكم may the fourth be with you Happy Star Wars Day و بس يعني بحسبونا اوكي قبل لا نبتدي حبيت اعطي كم من announcement عن انيمانيا طبعا لا تنسون المعرض راح يكون 8 5 هالجمعه بيكون عندنا tournament Mortal Kombat FIFA Call of Duty وان شاء الله ليج اوف ليجندز وماريو سماش بروس وايد اشياء لازم تحضرون وتشوفون وطبعا الدخول مجاني لتقريبا كل ال tournament. عندنا هدية مفاجأة لكم اللي هي في لعبة Mortal Kombat راح يكون الفائز أربع فائزين من البحرين راح يروحون إلى مسابقة Mortal Kombat في دبي وبعدين اللي بيفوز هناك بيروح فرنسا ان شاء الله وبعدين لاس فيغاس فهديه وايد حلوه ونبي الجميع يشارك في هالمسابقات طبعا المسابقة من شركة Warner Brothers official واللي راح تكون الأكبر في البحرين إن شاء الله راح يكون حتى مفاجأة لل cosplayers إن ال cosplay competition بعد راح تكون free كل هاي بمناسبة خامس سنة ل Animania وطبعا جايبين لكم بعد أكسنت والنجمة ليلى اسكندر والنجم يعقوب الفرحان والفنان البحريني Vampire عشان يعزف لكم على الجيتار عندنا في هالايفنت وايد مفاجآت وايد اشياء حلوة وكل اللي لازم تسوونه بس تشترون ticket وتدشون وبس ان شاء الله نشوفكم تابعونا على Animania بحرين في فيسبوك وانيمانيا ايفنتس على الانستغرام عشان اخر التفاصيل ونبدا اخبارنا اليوم بشويه Star Wars قامت مجلة Vanity Fair بجلسة تصوير لفيلم ستار وورز ذا فورس Awakens احتفالا بيوم Star Wars الرسمي 4 من مايو أو May the 4 ونقدر نشوف في الفيديو بعض الشخصيات الرئيسية في الفيلم مثل كايلو رين الذي يمثلها آدم درايفر والذي يلعب دور شخصية غامضة مشابهة ل Darth Vader وأيضا شخصية Maz Kanata القرصان الفضائي التي تلعب دورها الممثلة لوبيتا نيو ونراها ببدلة motion capture في موقع التصوير وأيضا نرى باقي الشخصيات الكلاسيكية مثل هان سولو وتشوباكا ها سويتوا Star Wars marathon ولا للحين؟ هل تفضلون السيث ولا ال Jedi؟ خبرونا في الكومنت. مع إطلاق فيلم Avengers Age of Ultron الأسبوع الماضي العالم للحين وايد متحمس لأفلام الكوميكس وال Suicide Squad هو واحد من هذه الأفلام المترقبة تم عرض الصورة الأولى لأعضاء فريق ال Suicide Squad وهو فريق من المجرمين من عالم DC وفي الصورة نرى الممثل ويل سميث في دور شوت ومارغت روبي في دور Harley Quinn وغيرهم من الشخصيات المميزة وطبعا مع عرض شكل شخصية الجوكر الأسبوع الماضي وإشاعة تواجد باتمان في الفيلم وصل الحماس عند الجماهير إلى أقصى حد والفيلم راح يعرض في 5 8 2016 فخلكم متابعينا لأخبار أكثر عن الفيلم احتج بعض اللاعبين عن سعر season pass للعبة Batman Arkham Knight اللي راح يكون 40 دولار وخاصة لقلة المعلومات عن ال season pass نفسه ولكن ردت Warner Brothers و Rocksteady Studios على الاعتراضات بتفاصيل أكثر عن ما سيتوقعه اللاعبون وسيتضمن ال season pass مهمات إضافية لشخصية باتمان ومهمات إضافية للشخصيات المساعدة مثل Nightwing وروبن والأهم من ذلك مهمات لشخصية Batgirl لأول مرة بالإضافة إلى محتوى أكثر مثل ال skins والسيارات تذكرون الأيام اللي كانت الألعاب تحتوي على كل شيء من إصدارها هل هل هاللعبة تسوى يعني هاي الموضوع يسوى 40 دولار أو لا خبرونا هل قاعدين تلعبون لعبة مورتال كومبات اكس للحين مثلنا؟ نبشركم ان شخصية جيسون على الابواب وتم عرض الكثير من المقاطع التي تبين شخصية جيسون من سلسلة أفلام Friday the 13 بأسلوبه المميز في القتال باستخدام سلاحه ال machete. وخلنا نوريكم الفتالتي حقه وأيضا تم التلميح إلى قرب إطلاق شخصية Predator أي شخصية حابين تشوفونها في اللعبة أنا شخصيا أبي نوبيا إذا ما شبعتوا من لعبة Dragon Age Inquisition أعلنت BioWare إنها راح تصدر DLC هذا الأسبوع اللي اسمهم Dragon Slayer و The Black Imperium وكلاهما سيكونان مجانيين لجميع الأجهزة وسيضيفان مهمات جديدة للعبة وتزامنا مع إطلاق ال DLC راح يصدر أيضا patch ليحسن الكثير من نواحي اللعبة ويرفع مستوى التجربة وسينزل الإصدار الرسمي القصصي الأول للعبة Jaws of Hakkon على باقي الأجهزة في تاريخ 26 فجهزوا نفسكم في نهاية الحلقة بس حبيت أقول لكم إذا حابين تشوفوني أكسر راسهم البنات والصبيان في Mortal Kombat طالعوا هالفيديو واذا تبون تشوفون Geek Week مال الاسبوع اللي طاف بعد طالعوا هالفيديو واللي يبي يسوي subscribe. طقوا عليه هاي طقوا على Darth Vader طقوا لي هني على وجهي صدق please please صدق صدق bye. بس خلاص آه. صدق صدق جو <laughs> خفت شوي صدق anyways آه، نشوفكم مرة ثانية إن شاء الله bye bye و <laughs> أو may the fourth be with you <laughs> Boom active, boom May the fourth. <laughs> Lupita Neo. مع اطلاق فيلم Avengers Age of Ultron بس عند الجماهير حدا بعدين تلعبون Mortal Kombat X yes what the black imp ليش بوريا مكتوب is it right yes The yeah. in. yes وكلاهما سيكونان مجانية سويتوا Star Wars مار شات اب زين ها اوكي ها سويتوا Star Wars ماراثون ولا للحين؟ هل متحمسين حق a face. حبيت اذكركم لا تنسون الطاقة في نهاية الحلقة بس حبيت ستار وورز اوكي اوكي اوكي في نهاية الحلقة صدق دارث فيجر دارث I don't show اطلع برا اطلع برا اطلع برا